ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕರಳು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೃದಯ ರೋಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿ ದಪ್ಪಾಗುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೃದಯ ರೋಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುರಿದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಕಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಳ್ಳು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಮೀನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆಣಸು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪದರುಗಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೆಜ್ಜರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಅನಾನಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನಾನಸ್ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಚಹಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಜೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಾಲು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಮೊಸರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಜೇನು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದು options A vitamin D options B vitamin C option C vitamin E options D vitamin B ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೀರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹಾಲು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು options A Karnataka options B Andhra Pradesh option C Kerala options D Tamil Nadu ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದು options A vitamin B options B vitamin E option C vitamin C options D vitamin D ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಸಕ್ಕರೆ option C soda options D ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೀಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಅರಿಶಿಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ತುಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲವಂಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ತುಪ್ಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೀಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅರಿಶಿಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ತುಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲವಂಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ತುಪ್ಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಆರು ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಸಂಚಾರವಾಣಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಜಂಗಮವಾಣಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ವರ್ಣವಾಣಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಜಂಗಮವಾಣಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನುಷ್ಯ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಲು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಮಾಂಸ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿಗಿಯಲು ಬಾರದ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತೋಳ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕುದುರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿ ಒಂಟೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆನೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರುಷರು ಕಿವಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಊಟದ ಜೊತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ದೇಶವು ವಾಮಾಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ option A Saudi Arabia option B Bharat option C America option D Pakistan ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ option C Saudi Arabia responsible.